Neylerem bal çemen seyride canan bulmasa Neylerem bal çemen seyride canan bulmasa Müslü qaos silkinib hər yer qıraman bulmasa Sərli qavmət arəki gül qadri han olmasa Çeşmişə rak yüzü bənna şahit qurban olmasa olsa Ölmeyim hecrede cismim bana can bulmasa Başıma düştüğüm beni sevdalarım durmuş gülüm La kalbi yoklamayı dur kayda kaldım dip Akşam olmaz ki içerer umma Yetabon bulmasa Yevlamayın bir kesim mezlumluğumda dostlar Olsanız şudur sebep mezlumluğumda dostlar Sor geri akva olsa orun ya kadırdan bulmasa Gözlerimden yaş biten ağlına dalmak gelmeyen Saltanat takdir ediyorum aşırı haberlerimden Çıkla yüz kılık dinlenip Hüsnüyle محمد girmez memenin dikkat sersan millese Var mı kenep sana burgan yavrucun kıslet kebi? Adiyalıdan bir vapadı da uçur kislet kebi Gece gündüz kandıp eşkar uçur kısar uçur kislet kebi Aşık-ı sabu imez alemle destan bulmasa Aşık-ı sabu imez alemle destan bulmasa